Lo so, lo so ragazzi, è molto triste vedere il parco in queste condizioni, però non è questo il momento di abbattersi, giusto? Anche se Conte in realtà ieri sera ha emesso un decreto che dice che anche gli atleti professionisti non possono più allenarsi, quindi sarà ancora più difficile per me venire qua. Volevo portarvi un contenuto che mi avete chiesto in tanti che comunque riguarda un sacco di domande che mi fate sempre su Instagram e nei vari commenti di YouTube. Oggi parleremo di bici da dirt, non della mia semplice bici da dirt, ma faremo una comparativa tra una bici da dirt base e una bici da pro rider. Prima però... Sigla! Intanto per iniziare ragazzi dobbiamo fare una precisazione. Le bici ad Earth sono bici fatte apposta per saltare, quindi nessun'altra bici, né una bici da enduro, né una bici da cross country, né una bici da downhill le può sostituire per il loro utilizzo. Siccome tantissimi di voi mi mandano messaggi se possono trasformare la propria bici in una bici ad earth. Non basta togliere solo il freno posteriore. Oggi appunto voglio farvi capire di preciso perché una bici da dirt è fatta apposta per saltare e poi appunto le differenze tra una bici da pro e una bici preassemblata o una bici base diciamo. Tanto per iniziare le bici di oggi in questione sono due Rose Bike De Bruce, stesso identico telaio ma montaggio differente. Le bici da dirt in generale hanno il telaio molto molto basso sul posteriore, proprio perché in questo punto col nostro corpo noi dobbiamo veramente muoverci molto quando saltiamo e quando pompiamo. Ha questa geometria e questa forma proprio perché lascia la libertà di movimento al rider. L'altra caratteristica che contraddistingue una bici da dirt a una qualsiasi mountain bike è la forcella. La forcella nella bici da dirt serve solo nel momento in cui dobbiamo atterrare per assorbire un pochino l'impatto, massimo da 100 mm di escursione. Nella bici da dirt perfetta, nel settaggio perfetto, in rampa la forcella tendenzialmente non dovrebbe lavorare, in modo tale che così non assorbe nessuna forza, nessuna spinta e possiamo andare solo più in alto. Infatti la prima volta che una persona prende in mano una bici da dirt si spaventa solitamente per il fatto che dice Eh ma questa forcella non lavora! Non è vero che non lavora, lavora nell'atterraggio, non dovrebbe lavorare in rampa, che poi lavora anche in rampa certo, però se fosse una bici da downhill o comunque una bici da enduro, se si schiaccia in rampa su rampe tipo queste, vi mangia tutta la spinta e andate molto più bassi e non riuscite riuscite a essere neanche reattivi. Terza caratteristica fondamentale delle bici da dirt è che sono single speed, cioè non hanno il cambio, proprio perché non serve a niente. Di solito non si pedala mai in dirt, ma si pompa. La pedalata è in caso di emergenza oppure giusto per partire. Gomme, copertoni, solitamente si tengono di legno, durissimi, proprio perché non c'è bisogno di avere una vera e propria aderenza al terreno, ma c'è bisogno solo di scorrevolezza. Quindi più tenete la gomma dura, più ovviamente avete scorrevolezza basta e acquisterete velocità con meno fatica. Ma perché ragazzi si tiene solo un freno sulla bici ad dirt? Uno perché le frenate che si hanno quando si fa dirt non sono così elevate. Seconda cosa, le bici da dirt sono fatte per fare trick ed evoluzioni. Avere il freno davanti quando si fa girare il manubrio può essere solo un pericolo perché nel momento in cui io magari vado a riprendere il manubrio non precisamente sulla manopola, ma sulla leva del freno e schiaccio magari il freno davanti in atterraggio, quindi solo freno posteriore che è utile vabbè, sia per fermarsi ma anche per correggere certi trecchi in aria come avete potuto capire la BCA Dirt veramente non ci ha attaccato quasi niente di componentistica di tecnologia avanzata del mondo della mountain bike e voi direte e quindi che differenza ci potrà mai essere tra la tua bici e una bici base infatti voglio proprio spiegarvi questa differenza per farvi capire una volta per tutte perché a un certo livello la bici conta. Piccolissima precisazione, quando iniziate non dovete farvi assolutamente nessuna paranoia sul tipo di bici che avete. Girate e imparate i primi trick base anche se avete un cancello al posto della bici, ok? Tutti i rider che conosco all'inizio avevano delle bici del cavolo. Principalmente tutte le accortezze che ci sono su una bici da pro rispetto a una bici base riguardano il peso. Infatti tenete conto che una bici tipo la mia pesa circa sui 10 kg, 10 kg e mezzo mentre una bici base va dai 11,5 kg se è leggera ai 12-13 kg. Capite che 3 kg in aria di differenza ragazzi sono tantissimi ve lo assicuro allora non è che è un componente specifico che fa la differenza di peso è l'insieme di tutti i componenti perché eh, togliete 200 grammi da un pezzo 400 dall'altro ovviamente piano piano eh, recuperate un sacco di chili una cosa fondamentale è la forcella io monto una Pike DJ mentre questa Mani 2 Circus Pro se non vorrei dire una stupidata la differenza di peso è abbastanza notevole ma non lo sentite ovviamente sollevando la bici e basta lo riuscite a percepire questa differenza nel momento in cui fate certi trick per esempio fare un bar spin con questa è molto più semplice che fare un bar spin con questa prima che mi dimentico bar spin è questo Però rimanendo sempre su questo concetto del bar spin, ora che vi è chiaro, parliamo delle ruote, perché anche le ruote giocano veramente un ruolo fondamentale, sia il copertone, la camera d'aria e la ruota stessa, quindi cerchio, mozzi e tutto il resto. E non voglio essere pignolo, ma è proprio la fisica che ci insegna che più ci allontaniamo dal fulcro, più il raggio aumenta, più la forza che sentite che viene generata dalla ruota stessa è maggiore. Solitamente poi un altro accorgimento che ha la bici di un pro rispetto a una bici normale è il rotor ultimamente, che è semplicemente un sistema per frenare che serve per fare girare all'infinito il manubrio, quindi non si hanno problemi con i cavi arrotolati. Vi ripeto, se ancora non fate 50 bar spin al giorno, lasciate sperdere il rotor, va benissimo il freno col filo. Siccome non voglio menarvela troppo con la questione del peso dei vari pezzi perché è ovvio che tutti i pezzi della mia bici pesano di meno dei pezzi della bici preassemblata però adesso voglio mostrarvi le finezze che solitamente non si dicono prima finezza di cui voglio parlare e secondo me molti di voi sono interessati a questo aspetto è il cosiddetto crank stopper un sistema che ci evita di far girare a caso in aria i pedali noi usiamo un pezzo di gomma tenuto da una fascetta di ferro questo pezzo di gomma ovviamente poi va abbattuta sulla pedivella e frena la pedivella stessa. È facilissimo da montare, basta semplicemente smontare la pedivella e mettere su questo pezzo di gomma che potete trovare tranquillamente all'Eroa Merlin. Sostanzialmente è una guarnizione per i tubi dei water. Io penso che questo è uno dei gadget, chiamiamoli, fondamentali per un rider che vuole approcciarsi al door jump e provare i primi trick. Un altro aspetto fondamentale della bici di un pro rider sono di solito le manopole. L'unica bici dove uso manopole senza lock-on è proprio la bici ad earth perché dovendomi muovere in fretta in aria, il lock-on, quindi il pezzettino di ferro che tiene ferma la, la manopola, molte volte ti fa male prenderlo in aria perché prendi delle belle botte alle mani quando fai girare il manubrio. Comunque se siete interessati vi lascio in descrizione i link per vedere la Rose de Bruce. Troverete due modelli che sono montati in maniera differente. Quello che costa di più ovviamente è il modello da pro Ok, ma siccome non voglio fare un video solo esclusivamente parlato, ma voglio dimostrarvi che comunque anche con una bici che potete acquistare anche voi ci si diverte benissimo, siccome purtroppo non posso girare all'interno del park perché ci tengo a rispettare questo periodo di quarantena e ci tengo a non, non, farmi male ma non farmi male per non creare ulteriori disagi negli ospedali accenderò il gonfiabile e farò 5 salti 5 trick diversi che vi farò vedere principalmente con la bici con la base Ovviamente mi stavo dimenticando la cosa più importante ragazzi, le Rose de Bruce sono qui disponibili al Monza Pizza Bike Park per essere provate da tutti voi. Allora nel mentre che il bag si gonfiava io mi sono protezionato perché anche se farò trick semplicissimi tra l'altro tengo a sottolinearvi lo siamo anche su bag sono in sicurezza lo dico ovviamente per tutti gli hater della situazione perché so che la maggior parte di voi riescono a capire il senso dei miei video tra l'altro ragazzi adesso per riscaldamento siccome è da un bel po' che non tocco <laughs> la bici da dirt farò tutti questi 6 trick in realtà erano 5 però volevo fare un, un extra perché 5 trick sono base base e uno tecnico ovviamente con l'altra bici dovrebbe essere più complesso quindi velocemente adesso vi farò vedere 6 trick fatti dalla mia prospettiva Tacno End Far spin Tail whip 360 Un bel back clippone E per finire come trick speciale 360 opposite downside tail whip allora se devo essere sincero ragazzi comunque non è semplicissimo cambiare bici e fare certi trick con una bici diversa dalla propria la cosa che noto subito salendoci è che la guida è molto più bassa rispetto a come la tengo io quindi il primo trick che dovevo fare era tack no hand quindi togliere le mani dire che mi sono sentito molto bene mi sono sentito un pochino strano quando stavo scendendo perché rispetto ai miei mozzi questo mozzo dietro quando pedali ha un pochino di gioco rispetto al mio che invece gli Industry 9 sono famosi per non avere neanche un minimo di gioco cioè quando iniziate a pedalare proprio da quel momento non c'è neanche un filo di vuoto ok adesso piano piano saliamo di livello con i trick adesso devo fare bar spin già si sente che è molto più pesante rispetto alla mia anche solo facendolo da fermo in realtà devo dire si è sentito quando ho fatto bar spin che era più pesante però la cosa che sento che mi dà più fastidio più noia diciamo abbiamo due impostazioni di guida diverse qui sono molto più avanti ad essere sincero adesso inizia il bello perché già con te Luip ragazzi senza crank stopper con l'impostazione così avanti già ci divertiamo guardate un attimo questa differenza quando io do un colpetto cioè fa un giro invece con la mia che ha il crank stopper con stessa forza di là eh stessa forza guardate vediamo se lo faccio fortissimo avete visto che differenza che porta il crank stopper devo concentrarmi bene alzare il piede dietro e spingerlo via bene ok adesso partiamo con le rotazioni essendo una rotazione comunque direi che si sente un pelo di meno si sente solo che magari il posteriore è un filo più pesante quindi bisogna tirare un pochino più sulle gambe però tranquillo ok adesso un bel flippone un bel cappottone veramente veramente ragazzi il flippone è proprio il trick eh, che puoi fare con qualsiasi cosa a proposito di flip mi è venuta in mente una cosa Ok ragazzi adesso c'è il bonus trick che come avete visto prima quando l'ho fatto con la mia bici è 360 opposite downside tail whip un trick molto molto tecnico ah. Potevo salirci eh Da rifare Eccoci bitch, I go slow, for sure. I've been stacking up, I've been racking up, I need more. Let's go. Accumulate the ingredients. Ed eccolo qui. Ok, io il primo l'ho sbagliato ma perché non sono abituato alla bici Ho fatto veramente 6 salti, i 6 salti che avete visto Anzi 7 con questo Non è neanche semplicissimo adattarsi in così poco tempo a una bici Però già adesso, perfetto Direi che è stato breve ma intenso ragazzi Casco, via Il bag lo spegniamo Spero che abbiate capito che l'intento del video era quello proprio semplicemente di farvi capire le differenze tra una bici da pro e una bici base. Con ciò non ho voluto dire che la bici da pro è perfetta e questa fa schifo. Anzi, io vi consiglio caldamente di comprare una bici già assemblata rispetto a prendere pezzi di varie bici oppure comprare vari pezzi e assemblarvi voi una bici da zero. Poi invece se c'è qualche già veterano nel dirt, gli ho fatto vedere qualche trucchetto che usiamo noi dirt jumpers per fare più facilmente certi trick e lo so che rompo un sacco le balle ma non finirò mai di dirlo. Iscrivetevi al canale perché so che ci sono un sacco di persone che guardano i miei video e non sono ancora iscritte iscrivetevi perché dobbiamo far crescere lo sport. Ci vediamo a un prossimo video. Born ready, was born ready, I'm war ready. Load the clip and I, grrr, I killed them already. I don't fuck with you dumb dumbs, you run from what I come from. Stack the money in lump sums, all this shit's a conundrum. I've been plotting out, I've been hiding out on that load.